الدار وقف يا ياسر وقف انا عاشق كنخاف ما بكيتش والو شمشي شعل شعل ضو زينب شوف شوف شوف يبك ياكل الطعم ياك ياكل الطعم ياكل الطعم كي شوف هاي الضوء هي لا باقي باقي ساعتي كندور انا عملتها اه دابا كي ياكل الطعم تمام تمام كي ياكل الطعم غيسلي وطور يجولي لك مشيتي لافريقيا دابا لا ماشي لافريقيا افريقيا انت فيتك انا في مصر اه بدلو موطع مصر دور دور شوف كرسي كي بعد هذه الحاجه كي ضحك كي ضحك كي ضحك واحد انا انا